apenas mostrar. Que morreu! Eita caralho! Quero uma arma. Ah, aqui. Aê, ah, é, eu gosto de ficar aqui. Tá, fica com a mesma balsa de arma. Caralho, mano. A água é larva, porque não pode nem encostar na água, porque perde tá vida. a resposta mas de mim, mãe. Ah, eu estou sozinho a sala. aqui, legal. Então eu vou tocar de sal. Oi. Já me como, vai. Me Tô sua. Tô sua, vai. que a é qualquer momento eu vou morrer. Caralho, não. Não, eu vou morrer. Sobe no barco. Barco! Mayday, Mayday! Titanic! Uhul, caralho! Que é isso, mano? Porra é essa? Caralho, aqui é tão feio aqui embaixo. Como assim? Você tá andando... Ai, tá com mod, as balas nunca acabam. E sua vida restaura. Caralho, entrou logo no time, beleza, mano? Tyler tá, não é brasileiro? Não. caralho. Ah, vai tomar no cu, tá aí. Nossa, é um que ele tá ficando normalmente. Caralho, estou bugado. Vai pra, vai pra, pelejou, né? Mas quando eu vou, parece que não tem mais. não, não, não. Joga bomba. Joga bomba, Tiana. cara, que bom. O cara tá dentro da água. 20% de vida. Caramba, tá, já tem outro cara aí. Caralho, é eu quero pegar água. Aqui, ó. Ah, eu fico com a mesma bolsa. eu não fico tô falando muito pouco porque está mudando e eu... eu não gosto de ficar falando. Eu não gosto. acabou. Que rápido, 那个啊。 munição, né? Só tem pistola nessa porra. Aqui no dropa. Pera, agora eu vou me arriscar, tá? Eu tô, louco nessa porra. Os animal vivo. Eu vou ficar andando por aqui fazendo nada. Eu sou louco, hein? Coisa. Eu não sei, é mano. do lago.